Saluton al cio, ja ni vodia via dio. Hodiaŭ mi estas en Schofield, ĉar mi intencas iri al mia nove konstruita domo. Eble vi ne scias, sed dum la pasintaj tri monatoj iu alia luas ĝin, sed nun li fakte elmoviĝos. Ĉu vi povas? Ja, do li elmoviĝos kaj hodiaŭ mi devas inspekti la domon kun mia esperantista mafio ĉi tie. Uh, la kialo estas simpla, ĉar li estas tre lauta ca e geno homo ciem li telefonas al ni, do mia et zino esse tema, mi devos en altigi. Do jen mia et zino, jen vi memoras linciu ne, ca e jen la dua Christi, ca <laughs> e troi. Sao trufo. Yep. Oh, dio mia, mi estas tro dica! Do ni ĵus iris al la domo kaj mi ne filmis kiam mi estas tie, kompreneble, la luanto estas tie kaj li estas ege malfeliĉa. Uh, sed Cio idis bone, kai nun denove ni estes in l'auto, kai ni simple intensas idi al glacieio por mangi glacion. Ne, ne glacion, gla Ni ne vols mangi glacion. Kai mi just al, nun, mi ne al sorovis tion just a nun, sed antaue, a uh, Neil Trovis che mia ha zino angla nomo è Christy Kai ki wes via nomo Christy Christy <laughs> Kai she have us hundon she have us Kai la carto kai la hundo shatas dormi sur la um lasta tempe purigite vestaggio e ili have us multe mute da comuna in interesse Doni nun es das ie mi mi fakte tuten es CSK ni estas das ni intensas manchi glaziajon glaziajon ah! Do, citio a acasas hodiaŭ mi organizis por ke Kaja venu kaj inspektu la domon kun mi kaj mi donis al li la ĝustan tempon rigardu kaj tiam li ne respondis kaj kelkajn horojn poste li diris o oh, mi estas survoje kiu fe Kaja honeste do rigardu kiu finfine decidas veni o oh, ah, estas Kaja Kaja Kiel vi ne venis kaj helpis min hodiaŭ? Do, ni nun staras ci tii in la parco meo, cae ci tiu alto povas enteni unu, du, tri, qua, quin homoin, sed es ses homoi ci do, ni ancora ne decidas cien ni volas meti kaja. Do, ni nun decidas che ni volas buticumi por hunda mangiajo, char... Ah, fec! Oh, caia de nove! Mi mi devas honeste diri, se vi iom ein renkontigus kun Kaja, estu zorgema, char li ciam valse meti si ein membroin en vi ein truoin. Do la esperanta mafio nun accetas hundan manjajon. Do ni jus el trovis ke deo facte es graveda. Do bon volu, en la commenteo, diru bonan nascon li. <laughs> Do, vi tute ne povas vidi, sed ni nun estas la auto, kaj ĉiu el ni intencas iri al kinejo, kaj mi kredis ti estas ĉi tie, kaj estas tie, mi fek. <laughs> Oreo vino. Kaj kaj la alia kredis ti estas sub Cheater. <laughs> saluton. <laughs> Dito saluton. Once I got comfortable, time. Doni jus al al mi forgesas la nomon de ĉi Loco sed ni nun ĉiuj ses ni intensos idi al kinejo kaj spekti la novan filmon Equalizer 2 kaj mia edzino jus acetas faru denove. Hmm. Sed vere, bona filmo havu almeno unu titolo do ni just inspectis um, Equalizer 2 kai <laughs> mi jam spektis la nuan filmon on mi bone komprenas la duan sed kai ne jam spektis la nuan kai li tute ne komprenas kio okazis do kion kion vi opinias pri la filmo ĝi estis verŝajne moderna am racconto romantica. amril Okay. sed am racconto. Mine hmm. mi ne vere vidas tion sed kion vi opinias bona filmo estas bona filmo, said eh, estas interesa eh, tamen ji confuses me multe. <laughs> mi credes ke ji confuses eh, tio in molte tamen mine spectis la kunoa kunoa film